Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a detoxifica. M-am uitat în DEX și este mm, a neutraliza acțiunea produselor toxice din organism. Sunt la un workshop de detoxifiere, uh, se numește uh, Seara de Detox, cu Ioan Nicuț și este, e foarte ok, foarte bine. Uh, și mi-am dat seama că a mă detoxifica uh, nu este ce scrie în Dex pentru mine, este altceva. A face un pas înapoi uh, și am uitat la mine cu îngăduință, uh, am dat spațiu să pot și eu să simt, să pot să gândesc, să pot să iubesc, dar din acest spațiu pe care mi l-am dat și simt în continuare să mi-l măresc mie însă. Uh, poate sunt puțin filozofică, dar uh, astăzi îmi crez mai mult spațiu pentru mine. Eu pentru mine. Pentru tine ce înseamnă a detoxifica? Ciao!